Has mirado cómo caen tus miradas en el aire Has sentido cómo voy, por ti no soy más culpable Has sentido mis pesares, pues no tengo hoy a nadie Has tenido que buscarme, para poder hoy hallarme Y así tú vas Has mirado cómo caen tus miradas en el aire Has sentido cómo voy, por ti no soy más culpable Has sentido mis pesares, vos no tengo hoy a nadie Has tenido que buscarme para poder hoy hallarme Y así tú vas